War tiem war kudokan Cungur pesek kedodokan Iwak odong pindang teri Rada sombong sing luar negeri Gaya kaya wong bule rambutnya ana warnae Disangka bule beneran Padahal

bodong pindang teri Ada sombong sing luar negeri